assalomu alaykum sizlar bilan har doimgidek hamdam karvak jonlimisizlar aziz obunachilar sizlar bilan ko'rishib turganimdan boya xursandman bugungi video lavhamiz aziz obunachilar xorazm viloyati Xazaras tumani 23 son maktabining 1 post sinf o'quvchisi ro'zmetova shahribonuni tashabbusi qiziqishlari aytib o'tamiz video rolik aytib xudo xolasa. bu qiz, qizimiz singlimizni qiziqishlari musika, san'at rassomlik teatr va sport va assalomu alaykum sizlar bilan har doimgidek din hamdam karvak jonlimisizlar aziz bilən sizlar bilan ko'rishib turganimga boya xursandman bugungi video lavhamiz aziz obunachilar xorazm viloyati hazarasi tumani yigirma uchinchi son maktabining bu sinf o'quvchisi ro'zmetova shahribonuni tashabbusi qiziqishlari aytib o'tamiz video rolik aytib xudo xohlasa bu qizimiz singlimizni e, qiziqishlari musiqa san'at rassomlik teatr va sport va gimnastika kompyuter shu tashabbusi video rolik aytib xudo xohlasa sizlarga qo'yib o'tamiz mm, Sizlar aytsam shu video boshlamasdan aziz obunachilar video roligimizga like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman bo'lmasa videorolikimni ko'rasizlar yoqqa bo'lsa layk bosing yoqmasa dizlayk bemalol bosaveringlar ham bir joyi bor качество yaxshi emas Üzü montaj etilgan ekan bu video qo'ldan kelgancha o'zim ham montaj etib endi качество unchalik emas telefonda olgandan keyin bo'lmasam videoni tomosha etamiz men bilan bog'lanish uchun shu ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar whatsapp telegram hamma narsasi bor tabrik loyihasini ham olib borishga harakat qilamiz bo'lmasa qani video boshlaymiz to'qqizinchi may xotira va qadrlash kuni vatan uchun jonim bergan jigarlarim hurlik uchun qonim bergan jigarlarim xoinlarni itday kirgan jigarlarim unutmaydi nomingizni ona vatan vatan uchun shahid ketgan jigarlarim or nomusi baland ketgan jigarlarim abadiyat sari ketgan jigarlarim unutmaydi nomingizni ona vatan robbimiz olloh payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam dinimiz islom kitobimiz qur'on qiblamiz kaba islom dinida beshta farz bor birinchisi iman, ikincisi namaz, üçüncüsü roza, dördüncüsü zekat, beşincisi hac.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 محمد عبده رسول الله ربنا دواس ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sana duası. Subhanükellahüme ve bihamdike ve tare kesmike ve tare ceddüke ve leyla gayruk. Kıyaşını hem kıldırıp kalge sürür doldurup, dostlarını sevindirip, Ramazan geldi Ramazan, seher türün yarallar, hatım kırın kurallar, Dağıttı versin şeytanlar Ramazan kildi Ramazan Nefret ayı mesbu Rahmet Gaflet ayı mesbu Rahmet ayı demek bu Ramazan kildi Ramazan Ramazan kildi Ramazan Mübarek bulsun Remazansız gel, mübarek bulsun Ramazan biz gel. Beyrem beyrem oğlu kız gel, Ramazan kildi Ramazan. بين عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاخنا قلب رفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام Ya Nabi Allah Ya Nabi shoir muhammad yusuf bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yilda yigirma oltinchi aprelda andijonda tug'ilgan o'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan ikki ming birinchi yilda o'ttiz birinchi iyulda vafot etgan oh mening ortimdan ovvora onam bir parcha yuragim ming pora onam Har baloni ko'rib yorug' dunyoda Toshkentni bir bora ko'rmagan onam O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova 1915-yilda birinchi marta Toshkentda tug'ilgan. Zulfiya davlat mukofoti 1900 99 yilda 10 iyunda ta'sis etilgan. Shoira 1996 yilda vafot etgan. Salom mening aziz dugonalarim, azizim, lobarim, chevarim qizlar. Ey toza qalbimning oshnolari, sevarim, chevarim, kiylarim qizlar. assalomu alaykum hurmatli ustozlarim va sinfdoshlarim barchangizni navro'z bayram bilan qutlayman ko'hda turon elida navro'zi olam yillar tutar qo'limdan yur oshlam nur sochadi mo'l ko'l navro'z quyoshi Sayilgahda yurtimning keksayi yoshi qozonlarda sumalak yozib dasturxon Navruz bayram muborak ey o'zbekiston Navruz keldi soz keldi turna keldi g'oz keldi yam yashil charbog'lardan bulbulday avoz keldi shoir abdulla oripov bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilda yigirma birinchi martda qashqadaryoda tug'ilgan o'zbekiston xalq shoiri o'zbekiston qahramoni unvonini olgan shoir davlatimiz madhiyasini muallifi shoir ikki ming o'n oltinchi yil beshinchi noyabrda vafot etgan yurtim senga she'r bitdim bugun qiyosingni topmadim aslo shoirlar bor o'z yurtim butun olam aro atagan tanho ular she'ri uchta ko'p iroq qanotida kumush diyori bir o'lka bor dunyoda biroq bitilmagan dastondir bori faqat ojiz qalamim manim o'zbekiston vatanim manim g'azal mulkining sultoni alisher navoiy bobomiz bir ming to'rt yuz qirq birinchi yil to'qqizinchi fevralda tug'ilgan u hamsa beshta do'sta yozgan buyuk shoir bir ming besh yuz birinchi yil uchinchi yanvarda vafot etgan g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish el anga shafiku mehribon bo'lmas emish Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bulburg'ar tikondek oshyon bo'lmas imush. Zahriddin muhammad Bobur 1483-yil 14 fevralda tug'ilgan. shoh va shoir boburnoma asarini yozgan bir ming besh yuz o'ttizinchi yilda vafot etgan har kimki vafo qilsa vafo topgusidir har kimki jafo qilsa jafo topgusidir yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz har kimki yomon bo'lsa jazo topgusidir